OK, dzisiejsze wyzwanie. Instalujemy Moodle po polsku w mniej niż 2 minuty. Wchodzimy na serwis bitnami.com, znajdujemy platformę Moodle, wybieramy platformę chmurową, którą chcemy. Moja ulubiona to Amazon. Zezwalamy na logowanie poprzez Google, e, zgadzamy się na e, warunki użytkowania. Oczywiście klikamy OK. Chwilę zajmuje na ustawienie serwera, e, po czym instalacja naszej platformy. Wszystko, co musimy zrobić, to, e, klik, to skopiować sobie e, nasze hasło do schowka. Następnie kliknąć e, przejście do aplikacji, pamiętając o tym, jakie jest logowanie. Po chwili mamy gotową platformę Moodle, do której wystarczy się zalogujemy. I wejdziemy w ustawienia administracyjne, żeby pobrać paczkę językową. W zakładce Language, Language Packs szukamy paczki językowej z tych, które są dostępne do instalacji. Instalujemy polską paczkę. Trwa to dosłownie 2 sekundy. Wchodzimy do ustawień językowych. Wybieramy język polski. Oczywiście zapisujemy. Przechodzimy do naszego panelu, żeby pokazać, że może się to wyświetlać po polsku. Edytujemy profil. W preferencjach wybieramy język polski. Update'ujemy profil. Wracamy na stronę główną i mamy gotowego Moodla po polsku w niecałe dwie minuty.